Probat ćete ovako, partner dolaze na način šombe Zem Zempo kopiju nage, samo sa te strane, znači gde je zadnja ruka. Vi radite ovo, lagano sam. Krećete ovom rukom tamo, kao što u principu i treba, međutim dok vi krenete tom rukom tamo, može da krene po vama. Ovako. Razumete, jel? Zbog to morate da imate usmerenje kroz partnera. Drugo, kad partner krene gore, vi morate da uskočite i ova ruka da vas čuva. Razumete, jel? A onda, pošto ova ruka vas čuva, onda kada ulazite, ova ruka pada. Znači, gledajte, ova ruka kad vas čuva, ona ne mora da ga dodirne, ali mora da bude ovo. Ovo, pa ovo. Tako da postoji u stvari opet tačka gore i kad prođe ovo, tačka dole. Ne bavite se tačkama između, znači ovo je lepe. Tačka gore, tačka dole. I kad se usaglasite sa partnerom, tačka gore, tačka dole. Ovde kada je dole, vaša kolena moraju da stavi ovo dole. Zašto? Da bi partnerova kolena ostala dole. Ako su vaša kolena gore, i parterova kolena stoje gore. I sad više ne možete rediti ništa. Znači pogledajte, gore i dole. Dalje, ja sam njega naterao da on čuče. A, nemojte ovom rukom da gađate, da uhvatite baš ovo mesto. Ova ruka kliza niz njegovu ruku, kliza niz njegovu ruku i dođe ovo između. Znači ne možete da uradite ovo. Znači. Loži. Nije ovo, pa sad ja ljubim da to uhvatim. Nije, nego ja ću ovu ruku da pustim da vidite. Gore ova ruka odavde, osim što ga sprečava da krene odmah mačem ka meni, ona kriza niz njegovu ruku i kad otvorim pada se kaže prsota što upadne gde treba. Ajde brojte. Poziciju i kad ste ovo sve spustili dole, ja sam ovo spustio dole kolenima i e, rukom, ali eh, u ovoj poziciji, ako uhvatite ovako kvartero boker, ako stisnete, u ovoj poziciji ako stisnete, onda su njegove dve ruke jače od vaše jedne i ovde ne možete dignete ovo. Bez obzira što dižete noga. Zato ne hvatate, već kako je ovo klizilo niz ovu ruku i porasti, kaže, koji stoje otvoreni, odavde ovo zakačite i podignete mu prednju ruku gledam, ne hvatam još ništa. Znači odavde kada ovo ode dole, <laughs> ovo ide gore. Da Tako da u kretanju, e, ovo je prvi deo. Ovo je drugi deo, da li vidite kako sam podigao. Pokrenuo sam ga malo ka vama da vidite. Još ništa nisam uhvatio. Probajte. Pogledajte, šta vi radite? Vi odavde, kada uradite ovo, vi dignete ovako ispred e, njega. to je velika greška, zato što partnerov boken treba da vas sačuva od eventualnog drugog napadača koji se nalazi vama iza leđa. Šta to znači? Dođe odavde, dođe iz leđa. Znači, pogledajte, ako on krene prvi, ja dođem ovdje, sad on krene, ja ovo dignem ovako, on će da mi seče. Da li vidim? Ja moram ovo da podignem, Tako da kad on dođe, da se ja čuvam od tog glukema. Znači moram ga da uh, e, na svoju osu, tako da tu u principu izgleda ovako, gledajte. E, da li da se čuvam njegovim mačem od njegovog mača. E, drugi razlog zašto treba da igrete na svoju osu je taj što treba da ga bacite na svoju osu, ne na njegovu osu. Ako hoćete da bacite po njegove osi, onda će padnuti. Znači on uradi ovo i ovo. Ako ga bacate na svoju osu, on odavde uradi ovo i onda uradi ovo i padne. Znači pogledajte, dođe da još jedan. Znači uradite ovo, ovo, na svoju osu treba digati. Kukom treba da dignete i nogama. Pa je, suviše glavom idete uh, Dobro, znači vi krenete a, gore i onda ovako gurnete glavu, a ova sve ostane ovako gore. A, treba da čučnete, a telo se savije samo onoliko koliko je prirodno kada kolena klecu. Znači ne gurnete glavu, znači hvatate da kad dođe, kad teče, gore, dole, da vidite kako ja stojim. Vi stojite ovako, ovako više ne možete nigde dijeti. Odavde idete Traje interval vremena od kad spustite do kad podignete. A, tako da, kad vi spustite, pošto vreme potiče da stojite u ovom položaju, njegovo telo prebacuje sve više težinu napred i vi posle ne možete da dignete. Znači, morate da, kada uđete, spustite kao da ste se odbili odmah da dignete. Tako da to izgleda ovako, gledajte. E. Toilet board. Da vidite kako je odskočio. Aj pravi dignete, da podignete nogu, da potonete i da bacite partnera na svoju e, liniju i da uradite ovakav pokret e, sa bokenom koji držite u ruci, ne zbog koreografije, već da bi njegove ruke, pošto je on sa dve ruke držao boken, da bi njegove ruke spale sa bokenom. Znači, nam sa boken. Kada odavde dignete i bacite, treba da uradite ovakav pokret. na prizgodi koje ogorske. Morate imati e, na dužinu koja je takva da niste predaleko, a da niste ni preblizu kad on ispruži to i onda on dolazi u dužinu koju hoće. Ovo je ovo. Srce. Mene moraš da kažeš.